первые соревнования. Кто-то уже когда-то боролся, кто-то занимается совсем недавно, кто-то занимается у нас в осени, кто-то занимается с того года. Сегодня хочется пожелать каждому из вас терпения, усердия, стойкости и огромной воли в победе и желания победить. Ну, попробовать западним на это. Ну, если будет возможность. Нет, делай как. Ну, делай, да.